好捻多香港人拉台灣人嚟到曼谷食風，都中意去隻龍骨路（ถนนเจริญกรุง）拉少龍路（ถนนศิลป์ลม）交界附近嗰條橫向雙橋社（ซอยศรีวียง）果樹窿中係廣府人。 响正王子戏院，龙ภาพยน b r i n n e m a 门口有档卖广府猪肉粥档，就好捻多人去帮衬。阿爷想起响萝卜头打到嚟果市，同埋老母走烂，去到曼谷住响四批耶路。ถนนสีพระยา。 阿爷个老母虽然系响上海读过几个前书，不过苦落平洋。最初就系響要華叻路，广府足土啱人煲粥洗大饼，个子成条要华叻路。大大话话有成十档卖广府粥。 阿爷老母响南星巷口，d n ซอยพดุงดาว，果间城记。拉东湖戏院左边，果间嘉宾都做过，两间粥铺都近住戏院，好捻多观众都嚟一碗广府粥，做到阿爷老母出街。事关广府粥要成日揸住碌棍搞，唔系就实听。煲窿粥。 阿爷之后早上书馆读书，夜晚都有去帮老母洗大饼同送外卖噶。最鸠中意送去七层楼拉花寨果市响妈公前。ถนนไตรีจิต有间叫新商宴，天外天后街。ถนนพัาย有间叫广生。 窿仲系广府人做事头婆，阿姑就紧系广府女为主，佢哋夜晚至做生意，下昼五点打电话嚟要捉果市班，阿姑净系着住背心仔短裤，阿爷送货时大把嘢睇。再夜的七层楼顶楼就系间舞厅，有条杂种仔。奶 i 奶 e 打色。 有女人跳脱衣舞，果市浅罗加入咗续心国，拉萝卜头亲线，除过的萝卜头驻扎，仔最捻咸湿，成队成队嚟帮衬阿爷，起初都好惊，送完就鸡咁脚送人，后来去多咗就冇有怕，仲炸炸帝唔走住，装怕的大姑娘跳脱衣舞。 果树窿中系浅罗香合梅，唔见有唐人做，全部剥晒光珠，长身披住一串长树而布带，对拉拉若隐若现，下身着草裙跳舞，果时就紧系露些少。靓的，灯光昏暗，果的变态萝卜头个个揸住碌电筒猛照，果的阿姑就走上去。